Horren dela bost urte, ilegalizazioa mehatzen ondoren, baina bestalde horren ondore sortu ziren eh, herri ekimenak, mobilizazioak eta barba nik ere bizizan nituen. Goratzen dut lakasila pabelloira jaten ginela, ekitalietara eta eta hortik aurrera banabaritu zen gendeak ba, proiektu hori aurrera eramateko gogoak zituela eta hausoletan eta e, herri dezberdinetan hori ikusten zen. Ni gara horretan ama urte nituen, e, ilegalizazioaren mehatzen zenean, eta ez neukan botan batek aukerarik. Baina ama sortzi urte beten nituenean, ba, oso argi neukan ze aukera e, defenditu behar nuen ni, eta zeren alde, zeren alde ipini behar nintzen, eta eta hori Euskal Herria bildu da. Gaur egun Euskal Herria bildu, e, gizartean alaketa baten alde egiten duen eh, alderri bakarra dela esan daiteke, eta ni gazeta feminista bezala e, eh, alaketa horren nahiarekin identifikatzen naiz. Gainera, e, Euskal Herria bildu e, denok sortzen dugu, hau da, herritik sortua da, eta e, herriaren zatzu Eta hori, da beste alderritatik desberdintzen zen gaituena, kalean gaudela beste pertsona, pertsonekin lanean, e, instituzioak azten ditugu e, eh, era batean, eta ba, itzaldiak, ekitaldiak, tailerrak, jaietan ere ba, haien presentzia, gure presentzia aurki daiteke. Eta hori da, nire ustez, e, giltza, arlo dezberenetan lan egitea, ba, gure proiektua eta helburuak e, aurrera eramateko.